Всем привет! Вы на канале интернет-магазина карнавальных костюмов grandstar.ru В сегодняшнем видео мы рассмотрим с вами карнавальный костюм для взрослых. Это костюм из мультика «Вовка из тридевятого царства». Вот так вот выглядит в печатном виде костюмчик ярко-красного цвета. Давайте посмотрим костюм. В товаре у нас визитка интернет-магазина Grand на ней вы сможете найти телефон и связаться с нами для заказа костюма Вовки из 39 царства. В товаре у нас вот такой вот головной убор. Яркость темно-синего цвета. Универсальный, на любую голову подходит. Ну, как фуражка такая идет. Тканевая. Такой вот головной убор синего цвета. И в комплекте входит у нас такой вот плащик ярко-красного цвета. Посмотрите, у нас э, воротничок идет с желтой окантовочкой, золотистая тесьма здесь такая нашита у нас. Воротник довольно плотный, здесь внутри он набивной вставка, то есть его можно делать как стоя воротничок, так и просто по плечам. Вот так вот это выглядит. Материал прочный. По низу у нас также идет желтая ткань. Посмотрите, яркий атлас блестящий. Длинные рукава так же, э, как и низ у плаща, идет вот такая желтая окантовка и желтый низ рукава. Здесь прорези для рук. Все это тоже по э, краям из желтой тесьмы у нас яркой атласной. И посередине у нас вот так вот застежечки такие на пуговичках такие петли и пуговички. Вот можете посмотреть. Это все вот так вот. Ну, оно как бы пришито, открывается. Вот так вот это выглядит. Можно вот открывать. Вот такие петельки внутри. Просто обычный материал. Здесь у нас все прошито, прострочено, очень аккуратно. Костюм довольно редкий, но очень популярный и интересный. Все знают мультик «Вовка из тридевятого царства». Вот полностью набор. Если вам понравился костюм Вовки из 39 царства, вы можете заказать его на сайте grandstar.ru. Ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал.